de la llamada en la Operación Overlord fue la operación militar efectuada por los aliados de la Segunda Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa continental ocupados por la alemana nazi del 6 de junio de 1944 al 30 de agosto de 1944. seguimos escuchando la música de los que peleando con voces y perdidos. qué Cada Pero como dices, he estado como no estamos solos. Vamos a explorar el mapa. Está bien complicado. De hecho, algo parecidos. adecuado el dinosaurio. Ni adecuado, adecuado los el dinosaurio. Okay, so... como dijiste, como dijiste, Gustavo. Si hubiera sido en Laconia, cuando los salvajes estaban aquí, huesitos helados en el siguiente cuatro. going not to. You know, ask them